мынау енді қазақ ауданы есік қаласының басындағы есік көлі мынау есік көлінің жағдайын мінекей көрсетейік сіздерге мінекей су жоқ ананың бәрі құмға толып толықпаған бәрі құм міне мынау болып жатқандардың бүткіл бәрі құм сумен ағып келген құм осыны мінекей 5-6 жыл болды осы құмды тазаламайды жекешеге өткеннен кейін бітті тазалаусыз қалды көл жылдан жылға толып келе жатыр топырақ пен тасқа толып келе жатыр осы көл өстіп осы шұңқыр толып толып сонан кейін мынау жаңағы халықты сусыз қалдырады экологияны бұзады енді осы есік көліне мынау 49 жылға энергия деген жекешеге 49 жылға өтіп кеткен білесіздер енді осы есік көлінің суын 8 елді мекен ауылдар пайдаланады 8 ауыл және де 5500 шаруа қожалықтар осы су алады ал енді ағайындар міне су жоқ көлде биыл сол халық өздерінің жерлерін еккен жемістерін немен суғарады көрдіңіздер ма мінекей бүгін 2023 иә, жыл наурыздың 26-сы міне көрдіңіздер ма ағайындар су жоқ мына суды жылда бұрын өкіметтің қарамағанда болғанда бір уровеньда толтырып ұстап отыратын ал жекеше өтіп кеткелі жекеше өздері төмен жақтан кес салып қойған сол кесқа бүткіл судың бәрін жіберіп міне судың көлдегі судың бәрін түгел қыстай ішіп қойған ал енді мына суды қалай толтырамыз халық огородтарын немен суғарады ағайындар міне бес мың шаруа қожалыққа су керек осы жерден су алып отырған сегіз ауылды мекен су алып отырған ағайындар